malvada, malvada, maldenta, maldenta, maldenta, maldenta, malvada. Brava na brava na brava na brava na brava na ponta da pica não para. Tenta, maldenta, maldenta, maldenta, maldenta, maldenta, malvada. Brava na brava na brava ¿Qué onda gente de YouTube? Bueno chicos, este, vamos a hacer una review de unos texture packs que me pasó un amigo. Vamos a empezar con unas tomitas del, de los texture pack y vamos a hacer unos PPs en HCF o South. Did you make, did you make them again, again, again, again? All the lies that you told, did you believe in them? All the choices you made, did you make them again, again, again, again?